कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है आप तो अंदर है बाहर कौन है